هو الشعب الخط الاحمر هو الشعب الخط الاحمر احنا رايحين بنحذر كل الشعب المصري مما قد يحدث الليله باكر بعد باكر في كارثه مدويه هيلغي تلغي مؤسسه الرئاسه هتلغي الاعلان الدستوري المكمل وكل يعني الشعب اللي في الميدان ده هيروح وهيمرروا الدستور اللي هو فيه ست مواد اخطر من الاعلان الدستوري تحسن قرارات رئيس الجمهوريه مدى الحياه احذروا هذه الخدعه الكبيره احذروا هذه الخدعه الكبيره الشعب المحترم ده ما ينزلش الاستفتاء ويسيبه يقل عن 50% ويقضى على هذا الدستور الى الابد ويتحط في مقبره الغزاة يوم 2 ديسمبر ستقضي المحكمه الدستوريه العليا في 37 طعن من ضمنهم مجلس الشورى من ضمنهم اللجنه التاسيسيه من ضمنهم الاعلان الدستوري المكمل واذا لم ينفذوا ينفذوا قرار رئيس الجمهوريه فعليهم بعزل رئيس الجمهوريه حسب نص زال قائم بيعملوا عليه تعديلات انت بتعدل على القائم ولا على الملغي تعدل على شيء قائم اذا تم الغائه فلا يوجد ولكن احنا بنقول تعديلات دستوريه يبقى عدلت شيء ايه قائم وفيها عزل الرئيس اذا الملف الاحكام الدستوريه. بنوجه كلامنا كله لسيادة الرئيس مرسي إذا كنت بتحب مصر وبتحب ربنا بصحيح وقلبك على البلد بصحيح بالله عليك الغي الإعلان الدستوري حل اللجنة التأسيسية كون لجنة تأسيسية جديدة بما يرضي الله عز وجل ويكون فيها كل المواد ممثلة من الشعب المصري بالكامل وإياك واغتصاب القضاء إياك واختصاص الشرعية إياك وجمع جميع السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية في يد واحدة بالله عليك ارجع إلى الله عز وجل اللهم ردنا إليك ردا جميلا واحذر الشعب المصري لا يقع الشعب المصري به مثقفين وبه رجال قضاء وبه قانونيين لن يسمحوا باغتصاب الشرعية ولا اغتصاب الدستورية ولا اغتصاب القضاء أبدا وحذرنا الناس كلها وقلنا لهم لا للاستفتاء الدستور أولا قبل الانتخابات ناس ما فهمتش وضحكوا على الشعب مرتين مرة في انتخابات الرئاسة ومرة في الاستفتاء على الدستورية لو ضحكوا التالتة التالتة ثابتة يبقى الشعب ده يستاهل كده خدنا الدرس من اللي جابونا خدنا الدرس من اللي جابونا يشتغلونا ويلعبونا يشتغلونا ويلعبونا